हा guys it's yo boy commander A होइन so welcome back to the new episode होइन it is also update vlog so what I want to say is I got myself a drone none other then DJI Mavic mini two I got myself a drone obviously अनि ओली स्टोरबाट नै किनेको होइन तर अलिकति ट्विस्ट गरेर मैले अराउन्ड नाइन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडको डिस्काउन्ट पाएँ with a free delivery charge होइन अनि मैले चाहिँ कसरी ड्रोन मगाएको भनेपछि I got myself from the दराजको दसैँ एफरबाट ड्रोन मगाएको होइन किनभने it was a lot cheaper होइन अनि त्यसपछि मैले कम्पनीको नामबाट निस्केपछि ट्याक्स क्लियरेन्स गर्दा चाहिँ अझै सस्तो पर्न आयो बाहिरबाट युएसबाट मगाएको भन्दा चाहिँ होइन ड्रोन चाहिँ अराउन्ड अब ट्याक्स क्लियर गरेर सेभेन्टी वान टु सिक्सटी एटदेखि सेभेन्टी वानको रेन्जमा मलाई अफिसियल्ली ड्रोन पऱ्यो होइन तिनीहरू चाहिँ मैले seventy six thousand five hundred पऱ्यो तर ओलिजमै गएर लिने भने चाहिँ एट्टी सिक्स थाउजन्ड छ होला होइन यसको प्राइस एट्टी सिक्स थाउजन्ड नै छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट आजको डेटसम्म अनि दसैँको यसको दसैँको दराजको दसैँ अफरमा चाहिँ होइन सिक्सटी थाउजन्ड प्लस सपिङ गरेको सिक्सटी थाउजन्ड प्लस माथिको सपिङमा चाहिँ five five thousand cash discount रहेछ अनि दराजले four thousand five hundred discount गरेको रहेछ सिपिङ फी पनि आफै तिर्ने त्यस्तै के के गरेको रहेछ होइन अनि what I like most about it अनि मैले दराजबाट चाहिँ किन मगाएको भने चाहिँ होइन मैले पहिला पनि दराजबाटै ओलिसको स्टोरबाट एप्पलको लाइटिङ केबल मगाएको थिएँ होइन अनि ओली स्टोरले चाहिँ होइन पहिला चाहिँ एकचोटि दराजले नि कल गर्छ अर्डर कन्फर्म गर्नलाई अनि ओली स्टोरबाट नि हजुरको यो अर्डर कन्फर्म गर्ने भनेर फोन हाल्छ क्या अनि के के गर्नुपर्ने छ गिफ्टहरू गिफ्ट म्यासेजहरू के लेख्नुपर्ने छ भने पनि लेखिदिन्छ होइन अनि ओल्ड स्टोरले नै प्याकिङ स्याकिङ गरेर पठाइदिन्छ क्या तपाईँहरूको यो बक्सहरू हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो गरेर पठाइदिन्छ होइन अनि मैले पहिला पनि दराजको मलाई अरू प्रोडक्ट्स आइरहनु है तर मैले ओलिजबाट चाहिँ सपिङ गर्ने बेला चाहिँ I really had a good experience यसपालि पनि मैले दराजबाट फोनमा आएमा दराजबाट मात्र फोन आयो भने चाहिँ मन लिँदैन ओलिजबाट चाहिँ फोन आयो भने चाहिँ म लिन्छु भनेको थिएँ होइन त म अरू स्टोरमा फिजिकल्ली गएर लिन्छु भनेको थिएँ अनि आई अर्डर दराजबाट फोन आयो होइन अनि दराजबाट नि अर्डर कन्फर्म भयो then after I got I got a call from Olizz and उहाँहरूले फोन आउनुभयो यस्तो यस्तो हो अर्डर यस्तो यस्तो गरे हो अनि यस्तो यस्तो म्यासेज लेखिदिनु होला भनेपछि एउटा ढुक्क हुन्छ नि त कस्टमर र कन्ज्युमर बिचमा दराज भए पनि होइन रिटेलर दराज भए पनि एउटा जुन प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू र कस्टमरहरू चाहिँ नि डाइरेक्ट कनेक्सन भयो कि I like about this Olizz so online सर्भिसमा please do keep this on Daraz है I really like and I really prefer Olizz अरूभन्दा चाहिँ सस्तो दिल सस्तो दिलको छ नि यस्तो I don't trust them but यसमा चाहिँ एकदम ट्रस्ट लागेर किनेको थिएँ अनि जस्तो सोचेको थिएँ त्यस्तै भइदियो क्या मैले ओलिजमा गएर फिजिकली लिएको भए टेन थाउजन्ड एक्स्ट्रा तिर्नु nine thousand five hundred extra तिर्नुपर्ने थियो होइन तर दराजबाट मगाएपछि एक्स्ट्रा तिर्नु परेन यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट दसैँको अफर थियो फाइभ थाउजन्ड क्यास डिस्काउन्ट अनि फाइभ थाउजन्ड क्यास पनि डिस्काउन्ट पनि पाएँ and here is my drone with a leather bag यस्तो लेदर भन्दा पनि वाटर प्रुफ मटेरियल हो यस्तो क्यामेरामा चाहिँ लेदर देखिने रहेछ है it is a really good drone अनि फोर के थर्टी एट एफपिएसमा हालेर अहिले लाइक दिस रुम पहिलेदेखि लिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ and finally this is here so let's go to the unboxing कसो कसो गरेर आएँ होइन म दराजकैबाट मगाएको सो दराजकैबाट अनबक्सिङ गरेको छ so keep watch it about this Mavic मिनिटो So we got the drone. let's see this. Thank you.